აუ რამდენი ხანია მოდივარ უკვე ამ ტყეში უკვე დაღამდა ცუდი იდეა იყო წამოსქვა მაგრამ კაი არა ხუთი პური მაქვს გამარჯობა მეგობრებო აა დღეს მე უბრალოდ გადავწვიდე ტყეში წასვლა ხო ძალიან ცუდი იდეა იყო ხო ავიღე ხმალი უბრალოდ სეირნობა მინდოდა მაგრამ დავიკარგე როგორც ყოველთვის იმიტომ რომ მე ტყეში სულ მარტო დავდივარ და მაინც ხო ხდები თუ ამბობენ რომ მარტო არიანო ტყეშიო ამიტომ ცუდად მოვიქეცი და ახლა კიდე როგორმე უნდა ვიპოვო გასასვლელი მაგრამ ფიქრობ რომ ეს ძნელი იქნება კარგით აუ წყალში ჩავარდი მაგრამ კაი აუ აა ცივა უნდა ამოვიეთ ამიტომ ახლა მე უნდა ვიპოვო მ შახ ამას რამდენიმე დღე დასჭირდება ალბათ ოპა შენ ვინახარ რა ვინ მეძახის გამარჯობა თქვენ ვინახართ პირიქით ტყის მწველი. ჰმ. ანუ ტყის მწველი ხარ, ხო? ხო არ იცი სოფელი სად არის? იქნებოდა, მაგრამ სოფელი ხო არ იცი სად არის? არა, არ იცით? რაღაც უცნაური, ანუ ტყის მწველი ხარ, ხო? კაი, შეიძლება მართლაც ტყის მწველია, იმიტომ რომ დიდი ტყე არის. ნამდვილად არ ვიცი. კარგი. მ რავი მეგობრებო, რას ფიქრობთ? შევიდეთ შესაფარებლად თუ არ შევიდეთ? რავი. კაი, ამ მოვდივარ. მადლობა მაინც დახმარებისთვის. ესაა თქვენი სახლი, დიდი შესაძლებლობით კი. ამიტომ მოვდივარ. შევიდე. ჰმმ, შევდივარ. აი ასე. ვა, რამხელა სახლია და როგორ თბილა. მადლობა რომ დამეხმარეთ. შეიძლება დავათვალიერო. ჰმმ. ჩესთი ესეთი ანუ ციგნების კითხვა უყარს შენ მეორე სართულზე დაიძინე კარგი მ ვაუ მეორე სართულიც ვა მეორე სართულიც ძალიან ლამაზია კარგი თმადლობა ისე ავას ახს დავათვალიერებ რა არის ახა ციგნები სურათები სანთელი თუ არ ვწდები ან ჩირაღდანი ესეთი ამას რა ვქვა კაი ვქვა აა გასქურა ასე არის სკივრი დასკა და ესეთი მუსიკის ხუთი თუ როგორც ხია ხო кай სახლი არის და ალბათ ახლა ჯობია უკვე დავიძინო თუ რა ვიდა გავაკეთო აბა ნახოთ ჩესტში არაფერი მაქვს აკაც დასკა ვაუ აკაც რაღაც ენარჩი ხომ არ შეიძლება შეგვიძლია შეგვიძლია საჭველი მოგცე არა გმადლობთ მაგ აა ასე აქ მაგ გასქურა ისევ და პრინციპში და აი ესეთი ხო და დიდი დიდი სურათი კარგით მოდით ახლა დავიძინებ ну принцип შემიძლია ცოტა ესე ვქნათ რავი კაი მადლობა მაინც დიდი და ეხლა მოდი დავიძინოთ მეგობრებო ხე ხე მადლობა იღიმება კაი როგორც იყოს კარგად მეგობრებო ეხლა მოდი დავიძინოთ შემინახოთ ჩვენი ნივთები პრინციპში პულისად მე აქ დავდოთ და შემიძლია უკვე დავიძინოთ აი ეს რა წარმედინება იცით მეგობრებო ა რა რა გინდათ ხო არ შეგიშალეთ ხალი თუ რა მოხდა რა რა მოხდა აა ა მუსიკის აღება მინდოდა ა კაი ბოდიშით მაშინ თორე შემეშინდა რა ცოტა თორე ესე ღამე რო დაგინახეთ კარგად კარგად ა რა მოხდა ისევ რა ნაბიჯების ხმა იყო რა მოხდა ჰა ისევ რა მისაღება მინდოდა და სურათის ნახვა მინდოდა ა კაი ალბათილის იმ კაი მეგობრო მოდი პურსადვე შევინახავ თორე ისევ დავიძინოთ აი ესე რა რა რა ხმა იყო ეს რა რა მოხდა? აა ხვალსის ხორცის დაჭრა და შეწვა მინდოდა და გასქურა აქ გაკ ბოდიში რომ დამიმარდა ნაჯახი. კაი, არა უშავს. აიღეთ ისე, აჰა. კარგი. მაგრამ მე ხვალ უნდა წავიდე მაინც, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში მადლობა. აა და ბოდიში შეწუხებისთვის. აი ეს. ნახვამდის. მოიცე, მოიცე, ტყის მწველო. თუ ტყის ტყის მცველს ხო აი აქ აქ ისედაც გასქურდა ნახეთ რამდენი გასქურა ხო აი აქ აქ გასქურა რატო ამოდის შემთან მეგობრებო რაღაც უცნაური არის ვერ ხვდები და ან თუ კიდე ერთხელ ამოვა უკვე რაღაცას მოვიმოქმედებ ამიტომ კარგად რა ხმებიო ვეღარ დავიძინებ ისევ რა ისევ თქვენ რა მოხდა ამჯერად კაი მგობრებო მოჩარა აქ უკვე რაღაცა არ არის კარგად ეს ტყის მწველი უკვე 1000 ჯერ ამოვიდა ჩემთან რაღაც უცნაურობა ხდება ასე საერთოდ ვერ დავიძინებ თუ ყოველ წამს ამოვა რაღაცა უნდა გავიგო მოდი დავალოდოთ როდესაც ისე წავა და ან ისე მეგობრებო შეამჩნიეთ რომ სახში არ არის ან მიხვდით ან როდესაც ამოდის და ჩადის მე უკვე სახში არ არის რაღაც უცნაურია აბა მოდი ჩავიდეთ არა არა არა უნდა დავიმალო სადმე აი ესე სადმე აქ დავიმალები ხო აი ესე ესე ესე ესე და ერთი იდეა აქვს მოდი ახლა სადმე აქ ტყეში წავიდეთ და ხის უკან დაველოდოთ და ნახოთ რა საკეთებს გავიხედოთ აბა აი ესე ვერ დამინახა რა საკეთებს საერთოდ რა სადღაც იქ ჩადის მეგობრებო რა საკეთებს რაღაც უცნაურია მეგობრებო მოიცა ერთი რაღაცა შევამჩნიე მგონი მოიცა ერთი აზრი მაქვს მოიცა ხო აი აქ რაღაცა ადგილია მოიცა მაღლა არის იმედია სული ხო მაღლა არის ორი წამი რაღაც მინდა ნახო წესით უკვე იცის რომ ან დარვარ მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ხედავთ აი არ დაფიქრებულ ხართ აი აქ ასე რატო რატო არ არის როგორც ის აა აა აქ რა გინდათ აქ რა გინდა ჩემაშინეთ შენაკ რა გინდა რატომ არ გძინავს საქმე იმაშია რომ ძილის წინ მიდო და გარეთ გამიხედა იცით გითხრათ რატო ტუალეტში გინდო და არა მაგაშიც არ ასე უბრალოდ ხან სულ მიყვარს ხოლმე გარეთ გახედვა იცით აი როგორც თქვენ ამოდი ხართ ხოლმე და მიყვართ ხოლმე იმის ნაჯახის გალესო აი ეგრე რა ანუ ყოველ ღამე ვიყურები გარეთ რა ძილის წინ რა ხო ხდებით კაი, თუ გინდა ისე 1 საათი მაინც. კაი. კაი, გასაგებია. აა სანამ ვიქნები რა, წეში არ შვალი, იმიტომ რომ ღამე არის. ამიტომ კარგად. ოკ, მეგობრებო, მართლა რა როგორ შემაშინა, როგორ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? კაი, ერთი იდეა მაქვს. მოდი ახლა უცბად ჩავიდეთ მაგ ადგილას. როგორც ვეხვდები, იქ არის აა პადვალი. აუ, არიღება ეს კარები. როგორ მე უნდა გავახო? მით მით მით ლინკი წავალ და რამეს ვიპოვი ანდაც ხო ტყეში ხო უნდა წავსულიყავი გასაღებს ჩესტში ჩავდებ ხო მეგობრებო წეს თუნდა ავიდეს ხო მაგლა ის რა რა რა სულა ჯერ კიდე ჩესტიდან უნდა ავიღო ხა ეგ გასაღები არა ისევ მანდ დგას ისევ მანდ დიდი შესაძლებლობით ერთი იდეა მაქვს მოდი ახლა ამ კარებს უკვე შევამტრო მედია ხმას ვერ გაიგებს ნა მიდი კიდე ნა და ბოლოჯი სო გაიღო ეს არის ეხლა ჩავიდეთ იმედია ვერაფერს ვერ ხედავს ხო არავინ არაა სო ე ასასვლელი სად არის არ არის ვა მეგობრებო ეს რა პადვალი არის ყველაფერი აა რა ადამიანი ჩონჩს რა უნდა ყველაფერი ძველია ჰმ ავა გავაღოთ ესა აქ რა არის არა მეგობრებო რა რა რა გამომიშვით რატო ჩამკეტეთ რა გამომიშვით. ე, ახავე გამომიშვით, რა ხდება? არ უნდა მოსულიყავი აქ მეგობრებო, რა ხდება? ამიხსენით. აუ, ეხლა მთელი ცხოვრება აქ ვიცოდი, ასე ვიცოდი რომ ასე მოხდებოდა. რა სიღიმით, გამომიშვით, რა რა მოხდებოდა? აქ მთელი ცხოვრება ხო ვერ ვიქნები, როგორ მე უნდა გავახწიო. და გავაკეთო ეხლა. მეგობრებო, თუ შეიძლება მითხარით. იქებ რამე მოვიფიქროთ. ხო აი ასეც ვიცოდი რომ არ ჯობდა და ასეც ვიცოდი რომ რაღაც არ იყო კარგად როგორც ხდები კანიბალი ვარ და 24 საათში შეგჭამ აუ მეგობრებო ეხლა როგორი უნდა გავიდეთ წავიდა ძალიან ცნობის მოყარე ხარ შენც ასევე იმიტომ უკან გამომყევი და ჩამკეტე აუ მეგობრებო ახლა რაღაცა უნდა გავაკეთო კაი მეგობრებო როგორი უნდა მოიფიქროთ იდეა თუ როგორ გავახციოთ აქიდან ანდაც ერთი იდეა მაქვს. ვა, აქ ხუთი ხედებს. შესანიშნავია. რამე უნდა გავაკეთოთ? აუ, ერთი ის რჩება, არა, ეს გამოსავალი არ არის. შეიძლება კაი იდეა არის როგორც, მაგრამ მისგან ვერ გავიკეთებ ვერანაირ ჯოხს. არ და აქ რკინაა და შემეძლო რკინის ის გამეკეთებინა. ჰმ, რა ვქნათ, მეგობრებო, რამე უნდა მოვიფიქროთ? ჰმ. ერთი იდეა მაქვს, მეგობრებო. და ფიქობ ძალიან კაი იდეა მაქვს. მე უნდა ავიღო ესეთი ერთ ცალი redstone-ი, სისა, აი ასეთ ვიცოდი რომ ელექტრო რაღაცა ქონდა აქა. ავიღოთ ეს. ისე დამავიწყდა საჭველი მომეცა და ერთი დააპირო გაქცეო ნაჯახი მაქვს. ხო, გასაგებია. არა, ეს თვითონ დაიღეთ, გაიგე? არ მჭirdება. აუ მეგობრებო, რასულელი ყოფილი რიგ სახში დავტოვე ჩემი საჭმელი. აა, ანდაც მეგობრებო, აქ ხო ხმალი მაქვს. ჰმ კარგი. ერთი იდეა, ის მოიხსნა, თორე გაუჩნდება კითხვები. კაი, კაი, მიდი, ვсё, წადით ახლა. აქ ვიჯდები 24 საათი და მე მოდით და შემჭამეთ. კაი, მეგობრებო. იცით, გონი ეს სისხლი ნამდვილი არის? მოიცა ზოგიერთი ალბათ რედსტოუნი იქნება. ხო, აი რედსტოუნი არის. შესანიშნავია. ეს არ ვიცი რა არის, მაგრამ აი ყოველ შემთხვევაში, ხო, ესეც რედსტოუნი ყოფილა. გამოდის ეს სისხლი კი არ რედსტოუნია, მაგრამ აი თქვათ. ახლა ავიღოთ ეს და სო იღება შესანიშნავია მაგრამ სამ ამას გავაკეთებდით რაღაცეებს ავიღებ ერთი იდეა მაქვს ჰმ კაი ყოველ შემთხვევაში ავიღოთ ეს აი ამის ჩათვლა დებილური იდეა მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში სო ეხლა ავდგებით და გავალთ მოიცე ჩავიცვა ეს ყველაფერი და ეხლა კიდე უნდა მოვერიო მაგას სო ეგა გავახეთ აუ ორი წამი ორი წამი ორი წამი არა მოიცა მოიცა სამ ამ ყველაფერს გავაკეთებ, ეს ხეები მართლაც გამოადგება. ხო, ტვილად გავაკეთე ეს ყველაფერი. ავდივართ და ეხლა უყურეთ, ვიღებთ აი ამ ხუთხეს. აი ესე და ნელ-ნელა ამოვდივართ. სო, აი ეს გავაღოთ და სო ამოვედით. ახლა კი, მეგობრებო, ერთი იდეა გამიჩნდა, როგორ მოვუგო ახლა ამ საცაგელ აა კლელს ერთი იდეა მაქვს. მოდით ეხლა მე ამას გავყვევი შევაშინებ რომ ხმალი მაქვს აი ჯერ ვითომ არაფერი მაქვს მე გამომეკიდება ხო დავიმალები ხის უკან და გადავაგდებ სანე კანიონში ან ლავაში ტრამნიშნობა რაც იქნება ხო кай იდეა ახლა კიდე გავიდეთ ორი ხე დამჭა რაც кайა და აბა ვნახოთ სახში აი გამარჯობა აბა აქ ხართ ხო უყურეთ რა მაქვს ხმალი მაქვს ხედავთ არ არ გამო ან ვერ მომერევით თქვენი ნაჯახით გასგებია გადააგდეთ როზე გიდი, აი ეგ არის. მომენტ შენი ნაჯახი, არ გაგიმართლა. ხედავ, დაფერი. არა, არა, არა, არა, არა, არა, არა. არა. მეგობრებო, უნდა გავიქცეთ. აა, რა მткиნეულია, უნდა გავიქცეთ. არა, არა, არა, არა, არა. მეგობრებო, ეხლა ჩემი იდეის დროც მოვიდა. ხო ხედავთ, კაი არო ქუდი მაგ. ეხლა კიდე როგორ მოვატყუოთ ამას? მოდით ეს სადმე დავიმალოთ ჯერ უკან. აბა ესეც სადო ჯერ და არა, მაინც არ მუშაობს ჩემი იდეა. მაგრამ წყალში მაინც ჩამოხტება ყოველ შემთხვევაში სადაც ამ და მივდიოდე მაინც მოდის ეს კვლელი არა უნდა გავიქცე აუ და უნდა გავაკეთო მეგობრებო სიარული აღარ შემიძლია ერთი იდეა მაქვს აუ მეგობრებო უნდა გავიქცეთ არა მომდევს უკან არა არა არა არა არა არა უნდა გავიქცე სადმე ტყეში მეგობრებო რამე უნდა მოიფიქრო სადმე მოდი ასე გავიქცეთ დავარტყათ კრუგი და უნდა დავიმალოთ ხისიკით აუ არა არა არა ასე უნდა ჩავიდეთ ხო აი ეს კაიდია ასე ასე ასე ასე ასე ცოტეთ დავიმალოთ სო აი აქ სადა ხის უკან დავიმალოთ და დაველოდოთ მომენტს აი ესე და აქ ხომ არ ჩავარდა ეს უპატრო კინუბი ხო აი ახლა გავიგებთ შენ თვითონ ხარ ნუბი გაიგე შენ მანიაკო ნა სო ჩავაგდეთ აი ეგ არის და აი ესე აქ ჩავარდა სო და აჰა ბარემ ესე დაგაფარებ ხო, არ ვიცი, ასაჭირო იყო, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში თუ დაიწება. მორჩა მეგობრებას დავამართეთ ეგ მანიაკი. ეხლა კიდე ერთი იდეა მაქვს. აი, თავის სახლს რამის უზავდი, მაგრამ კაი ჯობია გავიქცე. ამიტომ მეგობრებო, დაიმახსოვრეთ ერთი რაღაც, არასდროს არ შეხვიდეთ უცნობი ადამიანების სახლში, თუმცა ეს იყოს მაინკრაფტი და თუმცა რამე სხვა ვიდეო თამაში, უბრალოდ დაიმახსოვრეთ, რომ არ შეხვიდეთ უცნობებთან სახლში. მადლობა ყურებისთვის, კარგად.